ishlari boshlandi oltin qanot volontyorlari faol volontyorlarimiz xayriya loyihalarini davom ettirishmoqda hamma startda hozir ikkinchi kun biz har bir toshkentda har bir nuqtasida ramazon muborak bo'lsin السلام عليك يا نبي الله السلام xazonlaridan yo'lingizdan chiqib bir bora desam assalomu alayka mustafa amin uzilib dunyoning armonlaridan uyg'onib bilolning azonlaridan yo'lingizdan chiqib bir bora desam assalomu alayka mustafa amin kezib yursa edim faqat o'ldirsa rozi edim o'shal muhabbat assalomu alayka mustafa amin assalomu alayka ya rasululloh rizqon oyi xayr saxovat oyi shu sabab har bir inson savob qilishga ehson qilishga harakat qiladi biz volontyorlar ezgulikda bel bog'ladik shunday ekan bizga qo'shiling